Bonjour tout le monde, c'est Mélie, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. Bon retour si vous êtes déjà abonné, bienvenue pour ceux qui sont nouveaux. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto sur ce euh, look des yeux euh, ici. Euh, je vous ai fait dans les tons rosés. Je sais, c'est pas original, c'est pour la Saint-Valentin. Je sais, je sais. Mais c'est ce qui m'inspirait. Donc voilà, j'ai choisi de faire ce petit look là. J'espère que ça vous plaira. Dans la vidéo, je vous ai pas montré quel fard j'utilise parce que j'avais vraiment envie que vous sentiez libre en inspirer les fards que vous aviez chez vous et que vous soyez pas frustré en disant « Ah non, j'ai pas ce là, je vais pas pouvoir réaliser le tuto exactement euh, comme elle, etc. Parce que moi, ça m'est souvent arrivé de me dire, bah non, je peux pas faire ce maquillage-là, j'ai pas exactement le make-up qu'elle a, etc. Donc je vous ai pas montré exprès pour que vous sentiez libre euh, d'utiliser ce que vous aviez pour vous inspirer du make-up ou si vous voulez le reproduire euh, plus ou moins à l'identique, c'est comme vous souhaitez. Si le format de vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me dire justement que c'est le cas. J'essaye de faire un zoom pour que vous puissiez mieux voir comment je réalise euh, les étapes. Donc eh bien écoutez, si ça vous intéresse, then keep on watching.